É mais uma do neguinho abençoado uh, uh, É mais uma do neguinho abençoado É o Igão na voz oh. Então pega a visão DJ da Oeste no toque Eu vim de um lugar onde a molecadinha Jogava bola no meio da viela Vim de uma quebrada muito humilde reconhecida como favela Eu vim de um lugar onde o crime transpira Poucos que negam e outros se envolvem Mas na verdade o corre é pra todos Mas nem todos é pro corre Vim de uma quebrada que tinha barraco Também tinha de madeira Quando chovia nós ia pro campo Se suja na lama era a brincadeira vindo a quebrada que tem a vendinha Que te atende na janela Vim de um lugar cheio de Zé Povinho Papinho chato daquela velha Mas até que era um tempinho bom Como eu queria voltar nas antigas Que eu não tinha preocupação Nem sabia direito que era a vida do Graças a Deus que eu tô firme e forte E ainda tenho chance de vencer Então não vamos reclamar por estar vivo hoje, certo? E vendo o refrão. Eu vim de lá, eu vim de lá, a favela venceu e tem muitos aí pra provar que eu vim de lá. De lá de baixo eu sou favela mesmo e tá no peito tatuado. Eu vim de lá, eu vim de lá. come de lá, de lá de baixo. Então dá licença que tô conquistando. Meu espaço é mais uma do neguinho abençoado. Uh -oh, é mais uma do neguinho abençoado. Uh -oh, é mais uma do neguinho abençoado. Uh -oh, é mais uma do neguinho abençoado. DJ da West Eu no vim toque. de lá. Hey!